Я с тобой давно не спорю Иди ко мне, иди ко мне, все это слышать слышно ты, но слышно мне. песни конец И тут, казалось бы, песни конец А